السلام علیکم اس کی سر ویڈیوز ہوتا ہے وہ ترکی مز کس کنچی چائے ہم وہ ابداوان اچھی گرور گسان کہ اچھی بنا کشیر چھے دنیا اس میں جانت مگر یہ چھے دنیا کے باقی جائے مانچے گسان اچھی وچھان اچھی وائرہ جائے کشیر سے رالان یا شہر اس میں بچھوس یہ چھے چائے نیران ترکی مز چھے دنیا چھے پونچ میں نارف پر چائے پروڈوس کران مگر کۭژاہ صفٲیی چھِ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹَس تھاوان اگر گژھان سۄ گژھان صاف ستھرے گا تمہس یل اِس منجا کن جی پکنک منانہ ترٛاوان ژھۄٹھ آلود کُنہِ جائیں مگر لکس ماحولس حفاظت پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز ہند ماننہٕ چیزوں سور دنیا مان کۄنٛگ چھِ بادام یا باقی ڈرائی فروٹ مگر یہ ہِنٛز کیٛاہ حالات روز اس کنگ پٮ۪ٹھ گارس بیٚیہِ بادام نیس ؤتھٕر چھِ یِم چھِ أکِس زمین داری سۭتۍ یِوان ژَٹنہٕ یِم چاہ لُکھ چھِ سے چھِ اَکھ أکِس پَلزان تہٕ بیٚیہِ چھِ تو چاے ژَٹان یُس کینچی سۭتۍ سۭتۍ لۄکُٹ بیگ اَکھ یَتھ منٛز یِم پَنہٕ ؤتھٕر جمع چھِ گژھان پَتہٕ چھِ یِم پَنہٕ ؤتھٕر أکِس بٔڑِس صاف ترٛپالَس پٮ۪ٹھ یا کَپرَس پٮ۪ٹھ یِوان جمع کَرنہٕ تہٕ پَتہٕ چھِ اَتھ یِم کَپرَس یِتھ کٔنۍ سٲنۍ شالہٕ وٲلۍ پھٕٹِج ٲسۍ بَناوان تِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ پھٕٹِج بَناوان کیٛازِکہِ چاے چھِ نیران ہِلی ایریاہَن منٛز تہٕ بیٚیہِ چھِ گژھان یہِ واریاہ مُشکِل أکِس اِنسانَس خٲطرٕ یہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ سڑکہِ تام واتناوُن اَسہِ لَگان واریاہ اٮ۪نَرجی یِمو چھِ اَکھ سٮ۪ٹھٕے سادٕ اَکھ سِسٹَم یوٗز کَران یُس واریاہ سہل چھِ استعمال کَرُن بیٚیہِ اگر خراب گژھنُک ٹایم تہِ چھِ یِوان تَتھ چھِ ہٮ۪کان یِم پانَے رِپیر کٔرِتھ یِم چھِ لِفٹ کَران یوٗز یہِ چاے اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ واتناونہٕ خٲطرٕ یُتھُے یہِ چاے چھِ واتناوان یِم گاڑٮ۪ن منٛز تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ چاے گژھان فٮ۪کٹِرٛیَن کُن أسۍ تہِ ہٮ۪کو کٔشیٖرِ منٛز اَکھ أکِس پَلزِتھ کیٛازِکہِ اَسہِ چھِ وٕنۍکٮ۪س کٔشیٖرِ منٛز تھل لاگنُک موسم أسۍ چھِنہٕ ضٔروٗری أسۍ اَنوکھ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ نَفر یِم تھل لاگَن أسۍ ہٮ۪کو اَکھ اَکھ أکِس اَکار بَکار یِتھ بیٚیہِ ہٮ۪کو تھل لٲگِتھ أسۍ ہٮ۪کو ہیٚچھِتھ بیٚیہِ اَتھ چھِ مَزٕ کیٛازِ مےٚ چھ پانہٕ آز چاے اَسہِ لوٚگ مَزٕ اَسہِ تہِ کوٚر منظر یُس اَصٕل بیوٗٹی سیٖنری ٲس اَکھ کوٚر تَتھ تہِ تُلُس اَکھ لُطف تہٕ بیٚیہِ کٔر کٲم تہِ أسۍ ہٮ۪کو کٔشیٖرِ منٛز ہٮ۪کو یہِ کٲم کٔرِتھ وۄنۍ یُس چاے چھِ یہِ گژھِ فٮ۪کٹِرٛی منٛز یِتھ کٔنۍ ہر کُنہِ جایہِ چھِ آسان یہِ فیکٹری چھِ پانٛژھ شےٚ کِلوٗ میٖٹر دوٗر یِتھ کٔنۍ ژوٗنٛٹھۍ یِم کولڈ سٹوریج چھِ آسان یِم آسان نز نزدیٖکی پٮ۪ٹھ یا یِتھ کٔنۍ گۄڈٕ ٲٹۍ مِلٕز آسان کٔشیٖرِ منٛز ہر علاقَس منٛز اَکھ ہر أکِس گامَس منٛز اَکھ مِل آسان تِتھَے کٲٹھی چھِ ییٚتہِ تہِ فیکٹری یُتھُے چاے چھِ واتان فیکٹری منٛز تہٕ اَتھ چھِ گژھان پَتہٕ شےٚ پروسٮ۪س سٹاٹ گۄڈنیُک پرٛوسٮ۪س چھِ آسان چایہِ ہِنٛز اَنلوڈِنٛگ کَرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ اَمِچ صفٲیی کَرٕنۍ یہِ چھِ یِوان صاف کَرنہٕ یُتھ اَسہِ کیٚمۍ کریٖل آسَن تِم یِن اَمہِ نِش اَلگ کَرنہٕ یُتھُے یہِ صفٲیی چھِ گژھان پَتہٕ چھِ یہِ چاے یِوان أکِس کوٗنَس کُن جمع کَرنہٕ ییٚمہِ پَتہٕ یہِ چھِ یِوان پَتہٕ سوزنہٕ فیکٹِرٛی منٛز اَندَر یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھُو یِم چھِ یہِ کَران أکِس چایہِ أکِس کوٗنَس کُن جمع اَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕ کَنویٖرَر بیلٹہٕ پٮ۪ٹھ کھالان یِتھ کٔنۍ ڈوٗن فیکٹری منٛز یا ژوٗنٛٹھۍ فیکٹری منٛز کٲم چھِ گژھان کٔشیٖرِ منٛز تِتھَے کٔنی چھِ پَتہٕ یہِ چاے گژھان فیکٹری منٛز یُس بیلٹَس منٛز چاے چھِ پَکان اَتھ چھِ آسان اَمِچ سٕدٕ سۭتۍ صاف تہِ گژھان آبہٕ سۭتۍ پَتہٕ چھِ گژھان دٔیِم پرٛوسٮ۪س سٹاٹ یَتھ أسۍ وَنان چھِ وِلٹری یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان ہۄکھناوُن چاے چھِ یِوان دۄیہِ تٕرٛہ ڈِگری درجہِ حرارتَس پٮ۪ٹھ اَتھ چھِ یِوان ہیٖٹ دِنہٕ یُتھ اَمِچ نٔمی ختم گژھِ یُتھُے یہِ نٔمی ختم چھِ گژھان پَتہٕ چھِ یہِ چاے آسان ترٛیٚمِس سِٹیجَس خٲطرٕ تیار یِتھ کٔنۍ یہِ بٮ۪لٹہٕ کِنۍ چھِ یِوان پَتہٕ چھِ ییٚمہِ دۄبہٕ کِنۍ یِوان چاے بۄن سوزنہٕ تہٕ پَتہٕ چھِ گژھان یہِ ترٛیٚیِمِس سِٹیجَس منٛز یَتھ أسۍ وَنان چھِ کرٛشِنٛگ اَتھ منٛز چھِ یِوان یِم ہوٚکھمٕتۍ لیٖو کرٛش کَرنہٕ گٕہَن دِنہٕ یِمَن چھِ اَتھ منٛز گٕہَن لَگان اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان سایز رِڈَکشَن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ بٔنۍ کِنۍ بٕلیڈ تِم چھِ اَتھ ژَٹان یُتھُے اَمہِ پَتہٕ گٕہَن چھِ لَگان اَتھ چایہِ یہ یل آکسڈیشن خطر آکسڈیشن گئی یل ٹھیک یا کیل سٹان تب رنگ چینج سو گئی آکسیڈیشن تیسان چائے سا اصلی گڈ سبز مگر اسر پات گائے تندورس مزہ پانچ ڈگری درجہ حرف یہ گرم کر سات تیار پہ امکہ سائز حساب ا ڈسٹربشن بیگن میں سارے کھیت گھرکی بے عزتی نون چائے سے انان سان دش اب تک کچھ چائے چی سن وجہ کہ تم چائے ان ملسٹک تورم اسٹے نا بیس فیكٹری كن یس میری پیكنگ ہوں كی گانا آسان پانچ ہاتھ گرام الو پانچ كلو ہی پیكنگ ہوں بیگ یہِ چھِ چھِ چھِ چھِ چھِ چھِ أسۍ کَتھاہ یِتھ کٔنۍ گَرِ سیُن اَنان تَتھ تَتھ گۄڈٕ ژاران پَتہٕ پَتہٕ چھَلان رَنان یا اگر ہۄکھسُن آسہِ بَناوُن تیٚلہِ ہۄکھناوان وۄنۍ یہی تیس ہٮ۪کَن ٹھنس گھر سے سن اتان پلان پہ ہنس بنس ہوں لک ہوں فیكٹری من گیس زمین در سب وابستہ كرت تم ہن گھر مزے كی كرت كہ یہ کچن میں كر یہ سائنس كن سانے ماجب وہرات اَنان گرٛٮ۪کھ یہِ کیٛازِ چھِ یِم کَران اَتھ پٔتۍ کِنۍ چھِ اَکھ ساینَس آسان یا یِم مَچھِر دار یا تیٖل دار بانہٕ چھِ آسان یِم کیٛازِ چھِنہٕ سادٕ آبہٕ سۭتۍ گژھان صاف کینٛہہ اَسہِ کیٛازِ چھِ پٮ۪وان صابَن یوٗز کَرٕنۍ یہِ چھِ سورُے اَکھ ساینَس أسۍ کَرو کوٗشِش أسۍ کَرو گَرِ پٮ۪ٹھٕے سٹاٹ أسۍ کَرو گَرِ پَنٕنۍ کامہِ کَرو ماجہِ کَرو ہٮ۪لٕپ یِم گَرِکۍ یِم گَرِکۍ ساینسٕکۍ کٲم چھِ اَسہِ چھِ باسان یِم چھِ عام کامہِ مگر یِم چھِنہٕ عام عام کَتھ آسان کینٛہہ یِمَے کامہِ چھِ گژھان پَتہٕ بَڑٮ۪ن فیکٹِرٛیَن منٛز اَصٕل پٲٹھۍ یوٗٹِلایز أسۍ کَرو گَرِ پٮ۪ٹھٕے پَنٕنۍ کٲم سٹاٹ تہٕ بیٚیہِ کٔرِو ویٖڈیو سانہِ شِیَر یِمَن یہِ فٲیدٕ ہیٚکہِ واتنٲیِتھ السلام عليكم